сәби деген әрбір ананың жүрегін ішіндегі бір жапырақ бөлшек сол сәби үшін түнгі ұйқысын төрт бөлетін әрбір қылығын көтере білетін ана бәріне де төзе біледі міне соның бірі айжамал ана қызының адам төзгісіз мінезімен еркелігіне шыдаған жан еді өз теңіне сүйіп қосылған айжамал уақыт өте торсықтай ұл баланы өмірге әкеп отбасында қуаныш орнады алғашқы бала ата-ененің баласы болған соң көп емірене алмады сол қазақылыққа салынып әрі ата-енесінің көңіліне қарап ұлын емізгені болмаса иіскеуге құшақтауға енесінен бата алмайтын келіні түгіл өз ұлы да немересінің қасына жолатпайтын ене тәйтары тәрі балама көздерің деді бала керек болса тағы туып алыңдар деп жалғыз немересін қызғанатын айжамалдың жары үйінің жалғыз тұяғы сонан болар кемпір шал немересін туған туыстарына да көрсетпей өсірді бұл кемпірде де түсінуге болады он екі құрсақ көтерген бәрі өмірге келіп екі-үш жастан аспай шетінегесін әбден қорқып қалған арада қаншама жылдар өтіп жатты Айжамалда қан қаншама рет құрсақ көтерсе де алты жеті айға дейін сәбиінен айырылып қалатын әбден қорыққан қайта-қайта бақсы балгерлерді жағалап айжамал жетінші рет көтерді айы-күні жақындап жеті айлығында қан кетіп бір жарым килограмм шығатын қасықтай қызды өмірге келді. ол кезде қазіргі замандай вакуум жоқ болатын қазақтың қарапайым тымағына салып сүйкімді періштені адам қылды ол періштенің есімі еркеназ еркеназ бала кезден көп ауырып анасының уайымы осы қызының аман-есен бойжеткенін көру болатын Еркенасың тамаққа да ойыншыққа да өте талғаммен қарайтын әсіресе кішкене тамақтан өзіне жақпайтын иіс шықса лақтырып жібереді қызының әлде мынадай мінезіне ата-анасы өбектеп айналып толғанатын еді Еркенас өте сұлу әдемі қыз болып бой жетіп келеді мүсіні де көз тартатын киген киімі де өте жарасымды көрген жанның қызғанышын әрі қызығушылығын оятатындай сондай тартымды қыз болды еркеназ өзінің сұлулығымен айналаның бәрін қарататын сондықтан болар өте менмен әрі тәкаппар қанша сұлу болса да ішкі жан дүниесі сол сұлуына мүлдем сәйкес келмейтін еді сыныптас жігіттер басқа да жігіттер сөз айтса олардың ұнамайтын қылығын не киімін бетіне айтып басқалардың алдында олардың сезімін аяққа таптайды өзіне ұнайтын саят есімді көрші сыныптасы болды отбасы жағдайы өте нашар тұрса да саяттың көркі қыздар қызығатындай әрі үстіне киген киімі де өзіне жарасымды сондай сыпайы жігіт әлде Еркенас сол жігітке қашық болғасын ба сол жігіттен басқа жігіттер көзіне жаман болып көрінеді сол жігіттен басқа жігіттер көзіне жаман болып көрінеді саят та еркеназға ғашық болды бірақ сезімін білдіруге ұялатын әрі еркеназдың бетке айтып тастайтын сөздерінен қорықты сабақтан қайтқанда екеуі өте жақсы әңгімелесіп бір-біріне көздерімен ұрлана қарайды еркеназ өз сезімін білдіруге намысы жібермейтін он бірінші сыныпты аяқтауға бір-екі апта уақыт қалды бұл уақыттың ішінде еркеназ бен саят қимас досқа айналған бірақ әлі де сезімін білдірмеді екеуінің достығынан жанар деген сыныптасы қатты қызғанышпен қарайтын жанар еркіназдың шашбауын көтеріп жүрген әрі жалған дос ретінде араласып жүрген құрбысы әрі саятқа өлердей ғашық бірде сыныптасың туған күн кешіне жиналды жанар қоярда қоймай саятқа үйге апарып салшы деп өтініп әрі маңызды әңгіме бар саған айтатын ол сен және еркеназ туралы дегесін саяттың құлағы елең етті дереу саят пен жанар туған күн кешінен шығып кетті артынан еркеназ іштей қызғанып көңілсіз болып қала берді жанар сол кеште еркеназды саятқа жаман етіп көрсетті саяттың жанардан естігені досым деп санайтын еркеназ саяттың сондай жұпыны киінетін әрі қасында жүргеніне қатты ұялатынын тағы да басқа намысқа тиетін сөздерді естігенде саяттың еркеназдан әбден көңілі қалды сол күні жанар саятты өзі құшақтап тұрып саған өлерде ғашықпын сен мен үшін баға жетпес байлықсың деп көзіне жасын көрсеткен саят өзін осыншалық бағалайтын қыздан бас тартпауға әрі еркеназдың қызғанышын тудырып себеп болатын үшін қыз бен жігіт ретінде жүруге шешім қабылдады бұны естіген еркеназ бір сәттік ашуға беріліп уксус ішіп өзіне қол жұмсады сол күні мектептен келген еркеназ қатты ашуға берілді саяттың өзіне жаман көзбен қарап қасына жоламағаны әрі құрбым деп қыздың өзіне сатқындық жасағаны жанына қатты батты бір саттық ашуға берілген ару еш ойланбастан уксусты іше бастағанда анасы құтқарып қалған болатын бір ұрттам уксустың әсері қыздың өңешін күйдіріп қылтамақ деген ауруға ұшыратты біраз емделіп күтім жасаса да жейтін тамағы сұйықтық еді басында тым қатты қиналды уақыт өте оған да үйреніп келеді бірақ бәріне ашулы еді ашуын үйдегі жалғыз жеңгесінен алатын сол жеңгесіне істемеген қылығы қалмаған шығар істеген тамағын төгіп біресе үйді шашып мінезін көрсетіп ашуын алатынды шығарған үйдегі үлкендерге еркеназ қанша ақыл айтса да өзіне тағы қол саламын деп қорқытқазын олар да үндемейтін болған арманының күл-талқаны болған ашулы қыз келбеті де әсем мүсіні де күннен күнге құрып сүйек болып қалған дұрыс тамақ іше алмайтыны жанына қатты батты кейде шыдамай ұнаған тамағын жеп қойса ауруханадан бірақ шығатын арада біраз уақыт өтсе де қаншама ота жасатса да еркеназдың өңеші бұрынғы қалыпқа түспеді оқуы да жайына қалды әкесі ақшамен оқытқан бірақ жиі ауырып қалатын болғандықтан сырттай оқып диплом алды бірақ жұмыс істеуге әлі келмейтін мына өмірге ашулы еркеназ бәріне лағнет айтты үйіне келген сыныптастарын да қуып шықты ешкіммен араласпайтын болған айнаға қараған сайын өз түрін көріп айқайлап жылайды бұрынғы еркеназдың бірде бір жұрнағы қалмаған еді бәрінен де саят оқуын оқып өте сұлу әрі өзінен біршама жас қызға үйленгенін естіп қызғаныштан одан әрі ашулана үйді қиратты айтатыны бәріне кінәлі сенсің саят сені қарғысатсын үйді басына көтеріп ызалана жылайды тағы да жылдар өтті еркеназ ауруханаға жатып жүргенде өзінен төрт жасқа үлкен манарбек есімді қарапайым жігітпен танысқан еді ол жігіт абайсызда кішігірім апатқа ұшыраған болатын асқаната жиі кездесіп қалып бірте-бірте араласып жігіт-қыздың көңілін аулап екі жас аз уақыттың ішінде отбасы құрды бұл қуанышқа еркеназдың әке-шешесі қатты қуанды еркеназда шыны керек 28 жасқа келіп тұрмыс құрған болатын 10 жыл бойы емделумен ауруханадан шықпаған осы уақытқа дейін мүлде үйдің тірлігіне араласпақ түгіл тамақ істеуді білмейтін еркеназға келіндік өмір мүлде ұнамады өз үйінде әбден дайын асқа әрі әке-шешесі үпілеп қамқор болғанға үйренген қыз мына тірлікті үйренуге еш ниеті болмады енесі күнде сөйлеп жүріп бар тірлікті өзі істеді бірде айналайындар еншілеріңді берем бөлек шығыңдар деп екі жасты бөлек шығарды манарбек әйелінің үй тірлігіне ебі жоғын білсе де үйреніп кетеді деген үмітпен жүрді бірақ еркенас сол баяғы еркелігіне салынып бөлек шыққалы үйдің шаңы беселі. не тамағы дұрыс емес еркеназдың анасы мен жеңгесі үйіне қонаққа келгенде шошып кетті қызының сонша салақ болғаны жанына батты іштей өзін кінәлап қызына бір шөптің басын сындыруды да үйретпегені еркеназ қанша бала көтергісі келсе де көтере алмады арада бес жыл өтсе де сол баяғы салақтығы мен олақтығын тастамаған еркен аса манарбек іштей сүйсе де тастауға мәжбүр енесі келіп айға шығарып ақыры екі жасты ажыратып тынды асқа да отбасылық өмір ұнамаған болатын өзі де кеткісі келіп сылтау таппай жүрген еді қазіргі таңда ас қартайған әке-шешесінің жанында өмір сүріп жатыр қайтып келген соң да жеңгесіне күн көрсетпей біраз уақыт ағасының отбасын бұзуға дейін барды анасы қатты ашумен еркеназдың намысына тиетін сөздер айтқасын қазіргі кезде үндемейтін ақыл тоқтатқан өткен өміріне тек өкінішпен қарайтын әрі бәріне кінәлі өзі екенін мойындаған жүрегі жаралы жан соңы